Ay abi şu mükemmel bir play ya. Skadur'un. Mükemmel bir eğim abi. Solunda. Ayakta kalan son oyuncu. Let's go baby let's go! Let's go. And team? En till! Slå En till! Woo! Let's go baby, let's go! And then oh fuck, I don't know. Orsan? that's, okay, that's good to know. <sighs> I'm walking A main, Matt. Yep. Dude, should he ult? Uh, Aa Rob'da da vuruluyormuş lan. Soulmate. Oh, what? yes. Wall boost us. We're standing in line. You just wall boost us in line. Oh, okay. Yeah, do it, do it, do it. Ready? Do it, do it, do it. Do it. Yeah, go, go, go. Go, no, no, go, go. Push in the smoke. PI <laughs> open up. Bu mesela çok güzel bir play Sage'de. Prawo cię trzeba, Mata. Jest mid. Okey. Ah. Oy! Ya abi inanılmaz ya. Şey Oyun alt taba aldı abi. Ça fâche mid Beni bulur ya. Oy Non par contre les gars j'ai un hemlock. j'ai un hemlock les gars, je suis incroyable Again Oh. <laughs> One more there. Çok saçma. more. I want more. Good shit, dude. Spike planted. Revealing area. Oy. saw You do not have to do them like that. Yeah. You Çok güzel ace. Alles klar. Hadi Aman dünyanın Oğlum bu video kaç izlenmiş? Ha bu şeymiş okey. Bitches! Man hört ein Geräusch, wenn man in, die, in den Teleporter geht. Ich werfe jetzt meine Waffe da rein, die hören das Geräusch, denken ich bin durchgelaufen und jetzt rush ich hier rein <laughs> währenddessen. Çok taktik lan. adamlar vuracak mı? Daha bir mermi tutturamadılar adama. Tamamdır amına koyayım. Boom. Oh my god, I'm so good. Oh my god, I'm so good. Çar güzel ya. Eğlenceli. They might go back. Yeah, they have a sage wall in here. oh, know. Behind, you down there, uh, down there, one enemy shaft. remaining. Where are they? One week, one week, top shaft. Top seven. Why would you not just shoot him? nice Josh. <laughs> Why not Why just shoot him? It's so good way using these abilities. I got four kills with my abilities that round. My favorite agent so far is Phoenix. Ben olsam harbiden iflamı sikmişlerdi orada ya. Ben bak bak o çok güzel ace yer var ya şurası. Ben şurada bak şu peak'i yapacağım. Benim gerçekten iflamı sikerlerdi bak. Bak şu peak. Burada öldüm bak. 3 kişi var. Vurmamaları imkanı yok yani. Şuraya bak. 74 <laughs> de canı kalıyor adamın. My favorite agent so far is Phoenix. Because it's literally just like playing CS. You basically got two flashes, a smoke, and a molly. and an alt. That means you can run in, you can push mid like an idiot, die, and just respawn without raging your team. So, yeah, I love, love Phoenix. <laughs> Duck. They bought that round. Yeah. not buy the bulldog. Yeah. yeah, dude. I, that thing sucks dick, <laughs> right? I'm buying it again. <laughs> dude, I hate i I've given it a few tries. I'm trying it one more time. Scream! <laughs> Oh Let's go! la la la la la la la la la la Let's fucking go Ben Scream'den daha iyi bir play beklerdim ha. Oh mid. Mid'in de aim iyidir ha. Gerçi Fortnite ya ne anlar amına koyayım. This is a next gen chat. This right this is a next level. Look at You get closer to it, the LOD Oha. Like, you know how you look like a TV back at home? That is Harbiden çok iyi lan. Harbiden ha. I, I can't! I can't! Ben de ilk defa görüyorum oyunlarda. Fuck! Ne oldu Fuck. bro? Neye sinirlendin amına koyayım? What the fuck is this shit bro? Out of charges. Ne dedi çok anlamadım. Ya bu çok ilginç dedi. Oyunlarda ilk defa görüyorum dedi işte. Yakınına girince böyle sanki televizyonun yakınına girmiş gibi oluyor. LED ekrana yakına girersin piksel piksel olur ya. No Ale to mogę dać na powiem ci, że... Tak, ale to wiedział, że tak zrobi. No a jak? a jak? No, no. O ne lan? Where's my... <laughs> Zaten Where's scope, scope gözükmüyor ki amına koyayım. Scope yok. <laughs> Çok iyi bak. Wait. That's a thing? Hang on. I need to know. I need to know. İlginç. İlginç. Droplar ne durumda ya? Sea. Ase. Midor sola 5 lira. Nasıl düşüyor mu abi 3 5 bir şey? İyi iner seviyorsun. Teşekkür ederim canım. TRX Lexesis. Lost Avocado. The Sam Uncle 36 aydır. Haddini bil bağ 4. ayın olsun. Mert Taşkın 3'e bir saat önce aldatıldığımı öğrendim. Hatta gördüm sevgilim sokağa çıkma yasağı varken evin iki sokak yanındaki parkta bu erkekle öpüştüğünü gördüm. Sence ne yapayım? Wow. Sen bence e, şükret şu anda. Ya erkenden kurtulmuşsun o kızdan. <laughs> Kolsuz patlis. Yener abi bu drop ne zamanı düşecek? Yayınıza... Kardeşim ne bileyim amına koyayım ne zamanı düşecek. Atıyorlar işte abi. Ben sadece yayın yapan tarafı.